by the rhythm of the soul, and it's calling me home. I'm giving up. It's always there for us, um, like just offering uh, the way, showing the way. C'est toujours là pour nous euh, et ça nous offre le, le chemin, ça nous montre le chemin. But uh, most of my life was was practicing noticing any resistance Ah, that was coming. Mais euh, il a passé la plupart de sa vie à, euh, à, à pratiquer et à remarquer euh, ce qui ah, les résistances qui se présentaient. the truth within us is very, very natural. La vérité à l'intérieur de nous est très naturelle. But it was covered by many beliefs and concepts mais elle a été recouverte par beaucoup de, de, de croyances et de concepts. Really, it was just one belief, but it took the form of many. En réalité, il y a une seule croyance, mais elle a pris la forme de, de plusieurs. And so the spiritual journey is a journey of, of discovery or uncovering. Et donc, euh, le voyage spirituel consiste en euh, découvrir euh, ou, euh, ou, ou, enlever euh, ce qui est au-dessus de la vérité. Mm-hmm. Um, today with with Fabian, we were experiencing this um, how things can unfold so simply. Aujourd'hui, avec Fabien, <laughs> and uh, you know, she, she had recently cleared away many things in her life. Elle a récemment euh, euh, réglé beaucoup de choses de sa vie euh, et, euh, et, et, euh, laissé derrière elle beaucoup de choses, voilà, on peut dire ça. Mm -hmm. And in the past several days, it has been like a fairy tale. Et euh, les derniers jours ont été un peu comme un conte de fées. She told me the things that she wanted, you know, out of Effectivement, j'ai dit à David que je voulais euh, une autre vie, euh, comme ça, comme ça, comme ça. Yeah. And jours uh, these days, uh, emails come, phone calls. Uh, it's it's coming so natural. But it's just coming in a step by step way. Et euh, ces jours-ci, euh, j'ai reçu beaucoup d'emails et des appels téléphoniques et, euh, et euh, il semble que, que des étapes soient, soient franchies petit à petit. Yeah. It's, it comes with a sense of joy, with a sense of lightness. Ça vient avec une, une sensation de joie, de légèreté. Uh, it comes with uh, being easy without um, without an effort. Et euh, ça vient très facilement, ça semble être très facile et sans effort. Yeah. It was inspiration, you feel much inspiration with the guidance. Et euh, on ressent beaucoup d'inspiration avec la guidance. Yeah. And this this is the way that really it is with all guidance. It's meant to to inspire, to uplift. Et ça se passe comme ça avec euh, la plupart des guidances, c'est, euh, enfin, avec toutes les guidances, euh, ça, ça élève et, ça, allège, ça porte. Et quand vous allez avec le flow de la guidance, votre vie devient l'expression la plus haute euh, de, de ce qu'on peut être. This is what we were just practicing in Mallorca. Uh, the, the form is different for everyone, but there's like a, a flow that everyone feels together. Et c'est ce qu'on a pratiqué à Mallorca. Euh, la, la, forme semble différente pour chacun, euh, mais ensuite il y a un, un flow qui s'installe. Yeah. There's a flow with with the transportation between the villas and the food and all the events were just like flowing every day. Oui, un, flot flow s'est installé euh, euh, même pour l'organisation des, euh, des transports entre les différentes euh, villas, euh, pour, pour la nourriture aussi, faire la cuisine, voilà, et toutes les mm. tâches du quotidien. The dance of the laundry la, la, danse de, de, de la lessive <laughs> du linge. Yeah. Yeah, it really was. It became that way. Uh, you know, people would you see the laundry showing up and it's quite lovely. Oui, ça se passait comme ça. et <laughs> Ils voyaient que ben voilà, leur linge, ça y est, était, euh, était lavé, plié. Et voilà. Yeah. Yeah. It's, it's meant life daily life is meant to to just be be actually easy la, la vie quotidienne est, est en fait euh, faite pour être euh, facile and then when you have any point of of being stuck uh, it is a huge is seen as a huge opportunity for healing et euh, si on en vient à se sentir euh, bloqué alors c'est une opportunité pour pour euh, une énorme euh, opportunité de, pour qu'une guérison euh, se fasse. Yes. We had one woman who, uh, Cecilia, who had some uh, intense pain near the end. Cecilia, qui était avec nous donc, sur la fin du séjour, et, était assez pas dans une voilà, elle a été, euh, elle a été malade, je crois. Elle a été, mm. And she just expressed how uh, how loved she felt that she that everyone around her um, uh, gave her the the space and the attention that she needed to to heal. Et elle a exprimé euh, l'amour qu'elle a ressenti euh, parce que tout le monde lui a, lui a prodiguer de, de l'espace euh, dont elle avait besoin. And then when she came through, she said she felt so light, almost like she was just floating. Et quand elle a dépassé tout ça, en fait, elle, après, elle se sentait euh, légère et elle, elle flottait. Even though one night she she felt so much pain, she could hardly move or sleep. It was just the opposite. Même si une nuit, elle avait tellement mal qu'elle pouvait même pas bouger ou, euh, ou dormir, euh, donc c'était le contraire. Yeah. So I think the, that is what guidance does. It carries you uh, through thoughts and beliefs that um, that would have to be less than who you are. C'est ce que fait la guidance. Elle, elle vous porte euh, à travers les pensées et les croyances qui vous font croire que vous êtes moins que ce que vous êtes. And you can tell that guidance because there's like a shared understanding that comes with it. Et on peut partager cette guidance parce qu'il y a une, une compréhension qui est partagée.